<laughs> ja. Seks legetøj. Et godt legetøj for dem, der har brug for sådan noget, ja. Dildo? Ja, det er legetøj. <laughs> Hvorfor ikke? Porno. ja. Fire. Bestemt ikke. er en mand. Seks. Porno. Grafi. Et emne, der skal snakkes lidt mere om. Tabu. Ja. <laughs> Sex? 6? Ja. Seksualitet. Beskæftiger mig ikke med. Vingerklub. Øh, 6. Muligvis. Det har jeg ikke sådan rigtig noget forhold til. Jeg har kun hørt om det i pressen. Ja. Svingerklub. <laughs> øhm, det et, et, et, et sted, hvor nogen samles. Gamle, lidelige mennesker. Det er godt for dem, der har det behov. Jeg synes, det er flot, der er der. Hyggeligt. <laughs>